Esperan fuertes tormentas. Tome su precaución. No olvide su paraguas al salir. Money gone, fuck friends. I need a homie that know me when all these motherfucking cops be on me. I got problems, ain't nobody calling back. Now what the fuck is happening with my balling cat? Remember me? Mobil Kia Sorento 7 penumpang siap melaju baring jiwa petualangan anda. Uh, Kia Sorento terbaru salah satu produk mobil yang hadir di tengah pecinta middle size SUV yakni Kia Sorento Onyx. Sobat akan terkejut dengan mobil adventure kali ini lantaran spesifikasi dan juga fitur yang biasa membuat petualangan anda kembali berkesan. Bahkan ruangan bagasi kargo yang begitu luas sangat nyaman untuk membawa barang banyak untuk camping dan lainnya. Tambahan fitur powertrain turbo yang dihadirkan oleh pabrikan Kia pada mobil Kia Sorento ini membawa sensasi berkendara baru dan penuh kepuasan dunia adventure anda tentunya. money can you stack in the day? It's getting rough, collect calls with my niggas and cuffs. I recollect we used to ball, now just living's enough. I stand tall in the winter, summer, spring, and fall. Love for life, sprawled all across the wall and all. About my dollars, make me wanna holler, drop Sobat Otomotif sebagaimana kita tahu bahawa SUV memang saat ini sangat begitu naik penjualannya sedangkan bermain di segmen mid-size SUV nantinya Kia Sorento ini sukses mengambil hati dari para pecinta SUV meski di tanah air untuk New Sorento tentu belum hadir. kita akan bersabar bila mana Sorento didatangkan oleh pabrikan Kia. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 2.5L turbo engine dengan 311 lb untuk torsi dan memiliki pengereman standar auto braking system yang membuat laju mobil begitu tangguh segala medan dan mengasyikkan. Berarti mesin ini tidak dalam kategori PPNBM 0% tentunya ya sobat. Tanda penumpangnya 5 campur 2 di mana pada bahagian belakang ada kursi 2 yang bisa dilipat untuk menambah bagasi menjadi semakin luas dan berfungsi membawa banyak barang angkut hit the streets, I'm in the rush the ball. I'm swimming thug like nigga. Fuck y'all. <laughs> Hobi camping tentu hal ini sangatlah menarik sobat. Membawa tenda dan sepeda lipat juga sangat menyenangkan. Pensaran bukan dengan Kia Sorento terbaru ini, mari kita simak apa saja yang ditawarkan kepada pelanggannya kemampuan dan kenyamanan 2.5 liter, mesin 4 silinder W, 191 tenaga kuda dan 182 pon featuring torsi. Transmisi otomatis 8 kecepatan. Pilih mod drive slow mode WAWD tempat duduk tiga baris, hingga tujuh penumpang. Lampu depan LED, tujuh belas inci, kenyamanan dan inovasi layar sentuh lapan inci, monitor tampilan belakang W panduan parkir dinamis. Apple CarPlay berdaftar dan Android Auto tanda dagangan. Konektivitas hands-free Bluetooth berdaftar nikabel. Satu sentuhan Slidean lipat kursi baris kedua. Entry tanpa kunci jarak jauh. Enam pengisi daya USB untuk ketiga baris. Here Drive Wise Driver Assist Teknologi Teknologi Pengereman Darurat Otomatis W Deteksi Pejalan Kaki Teknologi Lane Keeping Assist Lane Mengikuti Teknologi Bestian Peringatan penghuni belakang W, sensor ultrasonik. High beam assist. Kia Sorento SUV ini memiliki warna yang begitu exotic dan mengesankan bersaing dengan kebanyakan SUV dari brand mobil lainnya. Seperti gambar di atas, Kia Sorento menawarkan cat eksterior dengan pilihan sebanyak 6 warna yakni Ebony Black, Sparkling Silver, Everlasting Silver, Gravity, Drive, Glacier White Pearl, dan Passion Real Thin Cord. Dengan banyak warna yang ditawarkan menambah selera kita untuk memilih dari enam warna eksterior pilihan tersebut dan semuanya sudah warna update dari mobil SUV kekinian. Dimensi Kia Sorento Front Wheel Drive FWD All Wheel Drive (AWD). Panjang 189.0 inci lebar 74.8 inci, tinggi 66.7 inci, jarak sumbu roda 110.8 inci, track front rear 17 inch wheels, 65.0 65.4 inci, jarak tanah 6.9 inci, tipe mesin 2.5 liter 4 silinder double overhead camshaft DOHC 4 valves per silinder continuously variable valve timing CVVT Ratio mesin 13.01 Bahan bakar gasolin direct injection GDI and multi-port injection MPI Idle Stop and Go ISG. Power mesin 191 tenaga kuda tanda at 6.100 revolusi per menit. Torsi mesin 181 pon, featuring tanda at 4.000 revolusi per menit. Transmisi 8 speed automatic transmission penggerak front wheel drive FWD dan AWD all wheel drive. Interior Kia Sorento sudah zamannya mobil memiliki panorama bagian atap di mana sunroof dengan kualitas terbaik dihadirkan pada Kia Sorento ini. Menikmati pemandangan kertas memang memiliki kesan yang begitu menarik dan naturalistis menghilangkan penat tentunya tidak merasa jenuh terus selama perjalanan baik nampak leluasa dari bagi penumpang jok kedua maupun sang pengemudi. Middle SUV yakni sebuah SUV namun ukurannya memang sedang ini nampak sekali begitu nyaman ketika berada di dalam dengan leluasa bagi penumpang yang tidak merasa kesempitan. Potensi dengan tambahan dua kursi di belakang yang bisa dilipat memungkinkan kita dapat mengangkut banyak anggota keluarga untuk trek jarak jauh sobat. Tempat duduk juga terbuat dari bahan berkualitas seratnya dan terasa begitu halus dengan motif jahitan yang kekinian banget. Warna Milo pada contoh gambar di bawah ini menjadikan mata kita sangat nyaman dan membawa nuansa begitu khas. Jangan awatir handphone anda low bateri kerana sudah tersedia 6 buah kolokan yang tinggal disambungkan ke mobil untuk pengisian baterai di semua baris tempat duduk. Ini sangat membantu kita yang aktif dengan perangkat selula sobat. Demikian informasi mengenai mobil Kia Sorento terbaru 2022 nanti, mungkin saat ini belum tersedia di banyak dealer resmi Kia. Namun dengan melihat kehadiran mobil baru dari Kia bagi yang menginginkan mobil ini jangan tergesa-gesa membeli mobil lain, mending kita menunggu untuk Kia Sorento baru yang kekep ini sobat. Jangan lupa untuk membagikan video menarik tentang dunia otomotif ini ke teman, saudara atau orang terdekat anda melalui akun sosial media yang anda miliki seperti Facebook, Twitter dan pesan WhatsApp. Agar memberi manfaat kepada para pembaca pada umumnya barangkali sedang ada yang membutuhkan video ini. Tetap jaga kesihatan dan salam kardua channel. First edition,